Уважаемые партнеры, для тех, кто меня не знает, хотелось бы представиться. Меня зовут Александр Блинов, я автор и основатель проекта «Статус 7.0». И в этом видео хотелось бы поговорить и рассказать вам свою историю. Историю о том, какой я прошел жизненный путь, какие у меня были взлеты и падения. Итак, я Александр Блинов, мне 39 лет, родом из Сибири. Я многодетный отец, у меня 5 замечательных ребятишек растет. Детство и юношество я прожил в городе Нерингри, это Южная Якутия, Саха-Якутия. Учился хорошо в целом, закончил ПТУ на автослесаря. Потом я понял, что способен на большее, поступил в Академию водного транспорта, город Новосибирск, на профессию инженер-эколог. По профессии я сейчас инженер-эколог, инженерная защита окружающей среды. Но в те годы данная специальность была не востребована, и мне прошлось, пришлось пройти следующие пути. Я работал грузчиком, таксистом, менеджером, торговым представителем, директором по развитию над шестью филиалами, был директором по найму в трех компаниях и был учредителем и владельцем трех компаний. Я прошел путь от бедного к богатому. Я ошибался и снова становился бедным, потом снова покорял новые вершины. В какой-то момент я понял, что я живу не просто так в этом мире. Я хочу созидать, я хочу творить добро для вас, для общества в целом, для своих детей, для ваших детей, для наших внуков. И в какой-то момент я понял, что мне нужно создать продукт, какой-то проект не только для себя, но и для вас, для всех людей. Так, чтобы нам спустя десятилетия и даже после нашей смерти, а все мы смертны, было не стыдно. Чтобы нас помнили добрым словом, чтобы нашим детям и внукам было на что посмотреть и, соответственно, воспользоваться. Также хотелось бы отметить очень важный момент. Я понял, что миссия моей жизни – это статус 7.0. Это время созидать, это время творить добро, делиться добром. Ну и самое главное – рассказывать всем. Наша задача – популяризировать, потому что когда людям вокруг хорошо – то и мне хорошо. Я благодарен каждому партнеру нашего проекта, от студента до пенсионера. Мне очень приятно и я очень рад, что вас много в нашем проекте. И настанет момент, когда нас будет столько, сколько рыб в этом море.